синем мотыльке стоит циклоп. Открываем. Ничего не происходит. Мы слышим звук закрывающихся дверей. внутрь. Поднимаемся. Внутри ничего нет. Транспорт не пристыкован. Три. Шесть заряженных three. свежий сейф в креативе, относительно свежий. Залазим. All systems online. Закрылся. Отплываем, люк открылся. 我子啊。